Nous sommes actuellement devant la Maison des associations d'Orléans, rue Sainte-Catherine. Cette Maison des associations n'a pas toujours eu cette utilité, car avant, avant 1962, c'était un lycée, le lycée Potier. Mais actuellement, c'est un endroit où les associations viennent se réunir. Et si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter quelqu'un qui a étudié et qui a enseigné au sein du lycée Potier. Il s'agit de Pierre Delair. est né le 30 décembre 1919 à Orléans, dans une fratrie de trois enfants. Il est le fils d'un militaire décoré de la Légion d'honneur, mais c'est une toute autre voie que Pierre Delaire a décidé de suivre. C'est à l'âge de 13 ans qu'il a découvert l'espéranto, une langue internationale inventée au 19e siècle par Leiser Ludwig Zamenhof. Une langue internationale, qu'est-ce que c'est C'est le contraire d'une langue nationale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à un pays. Nous sommes actuellement dans la salle Erasme de la Maison des Associations. Nous supposons qu'elle a été bien évidemment utilisée par le lycée Potier avant son déménagement, mais pas en tant que salle de cours, plutôt en tant que salle de conférence ou de spectacle, car la salle dispose d'une régie. Pierre Deler a découvert l'espéranto à l'âge de 13 ans, lors d'un congrès d'espéranto à Orléans. Et on peut dire que cette rencontre avec la langue internationale a été une véritable passion pour lui, car en moins d'un an, il a décidé de passer le diplôme de l'attesto precapablezzo, c'est-à-dire l'attestation de capacité, le diplôme qui permet de devenir professeur d'espéranto. Il était encore au lycée, c'était un lycéen qui avait ses cours le matin et ses cours d'espéranto où il était professeur le soir. Mais fait intéressant, ses cours, il ne les donnait pas n'importe où, il les donnait au sein du lycée Potier, le lycée où il étudiait. Il est peut-être intéressant de noter que ce n'était pas un très bon élève, que ce soit en langue ou dans les autres matières d'ailleurs. C'était d'un élève moyen, la seule chose dans laquelle il était réellement excellent et passionné, c'était l'espéranto. Mais on peut se demander pourquoi est-ce qu'un jeune homme décide soudainement de s'intéresser à cette langue, à l'espéranto Qu'a-t-elle de si particulier Pourquoi cette langue plutôt qu'une autre Pour répondre à cette question de pourquoi l'espéranto, il est tout naturel de nous pencher sur l'un des écrits de Pierre Delaire. Dans la deuxième édition de Tu seras espérantiste, l'un de ses livres de propagande pour l'espéranto qui est sorti en 1945, Pierre Delair répond à cette question. Et il dit que dans un contexte de mondialisation, on a besoin d'avoir une langue internationale, d'avoir un moyen tous ensemble de communiquer. On peut également penser au fait qu'il y a déjà eu des projets de langue internationale par le passé, mais que ces projets ont échoué, comme le latin par exemple. Le latin jugé trop difficile, surtout quand notre propre langue maternelle n'est pas d'origine latine. Et de nos jours, on a déjà une langue internationale, pourrait-on se dire. On a l'anglais. L'anglais qui est parlé car tout le monde l'apprend à l'école, dans plein de pays, qui est relativement simple à apprendre. Mais pour Pierre Delaire, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'une langue internationale pour la communication soit artificielle, qu'elle ne soit pas la langue d'un pays, mais une langue pour tout le monde. il faut aussi qu'elle soit simple à apprendre, très efficace. L'espéranto a de nombreux avantages car c'est une langue qui a été pensée, créée pour être simple. Dans Tu seras espérantiste, il parle du fait que l'espéranto a une grammaire et une conjugaison extrêmement simplifiées. Tout est rationalisé, il n'y a pas d'exception à la règle, toutes les choses fonctionnent toujours de manière très efficace et très simple. Il faut également noter le fait que l'espéranto, pour atteindre un niveau égal, est dix fois plus rapide à apprendre que l'anglais. Autrement dit, vous passez peut-être 5 ou 6 ans à apprendre l'anglais pour avoir un certain niveau, l'espéranto, vous l'atteignez en quelques mois. En somme, l'espéranto a de très nombreux avantages. Et le dernier n'est pas des moindres. C'est un principe d'égalité. Lorsque l'on apprend l'anglais, on apprend également par transparence la culture anglophone. Car lorsqu'on ouvre un livre d'anglais, on ne va pas vous mettre des exemples de textes qui viennent d'Italie, ce serait illogique. Vous avez des textes d'auteurs anglophones. Lorsque la population mondiale apprend l'anglais, elle ne fait pas qu'apprendre la langue anglaise, elle apprend également des valeurs anglophones diffusées par la langue. Elle apprend la civilisation anglaise, elle apprend sa culture, à travers son cinéma, sa littérature, qui sont mises en avant dans les programmes d'apprentissage. C'est donc une mise en avant de la culture anglophone, qui est relativement inégalitaire, car ça donne l'avantage à ce pays. Les anglophones n'ont pas besoin d'apprendre l'anglais pour aller à l'international. L'espéranto règle ce problème. Cette langue n'appartient à aucun pays, donc elle n'a pas de culture nationale à mettre en avant. L'espéranto a une culture, bien évidemment mais c'est une culture égalitaire donnée par ses membres des mondes entiers. À cette époque, euh, il y avait, disons, une scission dans le mouvement espéranto entre, d'une part, un mouvement neutre, donc qui ne se mêlait pas de politique, et un mouvement ouvrier, donc qui s'inscrivait dans la lutte des classes et qui pensait que l'espéranto pourrait être un bon moyen d'émancipation des classes laborieuses. Et euh, les relations étaient parfois tendues entre les deux. Donc Pierre Delaire, à ma connaissance, a eu des relations essentiellement avec le mouvement neutre, mais il n'avait pas non plus d'opposition par rapport au mouvement euh, socialo-communiste anarchiste. Il était très actif au niveau du groupe d'Orléans, et on a des témoignages, donc dans les revues espérantistes françaises de l'époque, qu'il y avait une demi-douzaine de cours d'espéranto sur Orléans et qu'il en assurait au moins trois. Il a aussi commencé à écrire au sujet de l'espéranto en particulier dans un journal du Loiret, le même journal où écrivait Jean Zé. Pierre Delair a assez bien connu Jean Zé, je pense. Dans sa petite brochure « Tu seras espérantiste », il euh, parle de Jean Zé en termes très élogieux, très flatteurs, euh, en disant que Jean Zé est pour la promotion de l'espéranto, etc. Et d'autre part, euh, il y a des échanges de lettres officielles entre Jean Zé et Pierre Delair, en particulier pour l'organisation d'émissions d'espéranto à la Radio Nationale, donc ce qui montre qu'il y avait une relation personnelle entre les deux. Il a écrit à partir de ses articles de journaux un livre, donc l'espéranto en 12 leçons, qu'il a commencé à diffuser dès 1936, donc à l'âge de 16 ans. Lorsque Jean Zé a été ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts dans le gouvernement du Front populaire, euh, Pierre Delair a Continuer sur sa lancée, donc à euh, les relations avec Jean Zé, et est intervenu en particulier pour déclencher des émissions de radio, donc en 1937 ou 38, au niveau national, alors qu'il n'avait que 17 ans. Le Centre national Espéranto Office a été imaginé par Pierre Delair pratiquement dès le début. Le but du CNO, c'était d'enseigner l'espéranto de façon professionnelle. Il l'a créé donc avant la guerre, donc quand il était tout jeune, quand il était lycéen, sous le nom d'Espéranto Office, et puis ensuite s'est monté en grade, si on peut dire, ça s'est appelé Centre National Espéranto Office, jusqu'à sa mort. Ça a changé plusieurs fois de localisation dans Orléans au cours du temps, mais c'était toujours l'Espéranto Office. Et c'était conçu comme un moyen pour professionnaliser l'enseignement de l'espéranto, et ça lui a permis de gagner sa vie par l'enseignement de l'espéranto à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, il a été mobilisé, mais euh, il a aussi essayé de faire de la promotion de l'espéranto dans l'armée française, donc en particulier en faisant intervenir Jean Zé auprès du ministre de la Défense nationale de l'époque, qui était Daladier, de manière à ce que l'espéranto puisse être enseigné dans le cadre militaire. La Deuxième Guerre mondiale a eu un effet de frein très net sur ses activités de promotion de l'espéranto. Elle ne l'a pas envoyé combattre ni, euh, ni être prisonnier en Allemagne. En fait, il a été démobilisé pour raison de santé en 1940, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a continué son activité de promotion de l'enseignement, c'est-à-dire qu'il a fait quand même paraître des petites annonces dans les journaux pour proposer des cours d'espéranto, donc ça n'était pas considéré comme de la résistance même si le gouvernement français et encore plus le gouvernement allemand considéraient l'espéranto comme une langue de juifs, d'apatrides et que ça n'était pas à soutenir du tout, il a quand même pu continuer, au moins partiellement, son activité. Il a continué à faire paraître son espéranto en 12 leçons, donc on en a une édition de 1942. Donc euh, malgré les difficultés d'approvisionnement en papier, donc malgré la censure, donc apparemment c'était quand même considéré comme une activité admissible. Il faisait passer des petites annonces dans les journaux, donc c'était des petites annonces à titre payant et toutes petites, euh, ce n'était pas des grosses publicités. On n'a aucune trace de position politique de Pierre Delaire. Euh, il faisait paraître ces petites annonces dans des journaux, quelle que soit la couleur politique du journal en question. Donc on n'a aucune trace ni de résistance ni de collaboration. la Seconde Guerre mondiale a grandement impacté et ralenti l'activité de Pierre Delair et de son entreprise, le Centre National Esperanto Office. À la fin du conflit, la priorité était claire, il faut relancer l'activité. Il a donc décidé de lancer de nouveaux projets. Premièrement, les Amiketso Congresoi. Les Amiketso Congresoi sont littéralement en français des congrès de l'amitié. C'était des voyages dans un lieu en Europe ou en France entre espérantistes pour faire du touriste, passer du bon moment, et bien évidemment utiliser la langue internationale dans de nouveaux contextes. Les congrès, c'est une tradition dans tout le mouvement espérantiste, c'est-à-dire que c'est des gens de différentes régions, de différents pays, qui se réunissent pour parler ensemble d'espéranto. Pierre Delair a essayé de faire des congrès plaisir, donc les congrès de l'amitié, où euh, l'important c'était d'être ensemble pour se faire plaisir, et donc il en a organisé dans plusieurs pays d'Europe, en France, en Allemagne, euh, en Yougoslavie, avec un certain succès. On peut aussi noter le fait que Pierre Delair a participé à des fêtes franco-polonaises, franco-espérantistes, des sortes de fêtes entre plusieurs pays, qui se passaient à la Villa Sébastopol à Orléans. Ce bâtiment a une histoire un petit peu originale, car suite à la fin des activités espérantistes sur Orléans et donc le déclin d'activité du bâtiment, il a été revendu, puis transformé en discothèque, et malheureusement cette discothèque a brûlé. Pierre Delair a également eu des activités à la radio. Dès 1947, il a entamé une série de cours radiophoniques d'espéranto au sein de la radio-télévision française, la RTF. Et ces cours ont connu un franc succès. C'était des émissions régulières. Euh, je pense qu'à un moment, c'était toutes les semaines, sinon toutes les deux semaines. C'était vraiment très régulier, très organisé. Et il utilisait le fait d'être professeur à la radio pour faire de la publicité pour son livre il utilisait son livre pour faire de la publicité pour ses émissions à la radio. Donc c'était tout un système de, promotion de l'espéranto en général. Ne quittez pas l'écoute, voici le cours d'espéranto. Veuillez écouter la sixième leçon d'espéranto par Pierre Delair. mi dira salvi bonan matenon. Ce qui veut dire, Simone Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Prenons d'abord un exemple pour Pia. Euh, Monsieur Durand vend sa voiture. Vous traduirez ça comment euh, Signoro Durand vanda Venda. Venda. Toutes les lettres. Sian Automobile. C'est bien ça oui. Signoro Durand, parce qu'il ne faut pas oublier la tonique non plus. Ah oui. Toujours sur l'avant-dernière. Là Là hein. Signoro Durand, Venda, Sian Automobile. Ah, nous sommes au siège de l'association Espéranto France, qui est une des principales et probablement la plus ancienne euh, association euh, d'espéranto en France et peut-être la plus ancienne dans le monde. L'association a été créée en 1898. Elle ne s'appelait pas Espéranto France à l'époque, elle a changé de nom, hein, mais effectivement elle a été créée avant même l'association universelle d'espéranto qui a été créée dix ans plus tard. Hmm et euh, c'était la Société pour la propagation de l'espéranto à l'époque. Hein. et euh, les Français étaient euh, les, disons, à l'époque, était la partie la plus forte du mouvement espérantiste. Pierre Neller était, disons-le, probablement un des tout premiers espérantistes qui faisait de l'espéranto une activité professionnelle. Hein. À l'époque, Hein, euh, et encore euh, en grande partie aujourd'hui, l'espéranto est une activité associative. Hein, la plupart des gens qui enseignent enseignent gratuitement, hein, bénévolement, et euh, lui en avait fait vraiment son activité professionnelle. Il avait donné des cours à la radio pendant de longues années, donc à ma connaissance, il n'en donnait plus à l'époque où on les connu, et il avait un cours par correspondance où il, en 12 leçons, et à chaque leçon, on envoyait un devoir qu'il nous corrigeait, et euh, c'est comme ça qu'on progressait, disons. La langue étant facile, euh, j'ai terminé relativement rapidement l'étude de la langue. Hein. Donc euh, je pense que j'ai continué avec lui environ, environ deux ans. Hein. Je n'ai jamais suivi de cours en présentiel, disons, mais par l'intermédiaire de son livre et de ses cours par correspondance, j'ai appris l'espéranto et j'ai appris l'espéranto aussi en participant au voyage qu'il organisait. Il a fait de la promotion de l'espéranto un peu partout en France, par exemple, en organisant des projections de cinéma, en organisant des interviews, des soirées récréatives un peu partout en France. Mais il a aussi lancé une campagne mondiale de promotion de l'espéranto qui euh, permettait de, disons, de promouvoir l'espéranto au-delà des frontières françaises. Il a aussi organisé un concours d'espéranto et les gagnants du concours allaient euh, dans des pays européens, donc euh, gratuitement euh, hébergés par les habitants. et puis aussi, il a organisé une activité de correspondance, c'est-à-dire que des gens de tous les pays pouvaient avoir un correspondant dans d'autres pays, donc de langues différentes, et ils correspondaient entre eux par l'intermédiaire de l'espéranto, et c'était Pierre Delair et son Centre National Espéranto Office qui faisaient l'intermédiaire. Le premier voyage auquel j'ai participé, en 1971, euh, c'était en Yougoslavie, hmm, euh, et euh, plus précisément en Serbie, à Niche. Et l'année d'après, j'ai participé à un autre voyage qui avait une partie en Serbie, à Niche, puis, euh, quelques jours en euh, Bulgarie et quelques jours en Roumanie. Donc on est allé jusqu'en Roumanie comme ça et euh, bon, c'était bon, des voyages où on était dans une famille espérantiste, il y avait bon, des activités touristiques, etc. Il y avait pas de... j'ai pas de souvenir d'avoir un programme très strict, c'est-à-dire effectivement on faisait du tourisme, on parlait espéranto euh, entre nous et avec la famille, c'était un milieu familial, hein, mais ce n'était pas une organisation où à telle heure vous avez tel cours, telle conférence, etc. Je n'ai pas de souvenir de ça. Euh, Pierre Delay était assez connu dans le milieu espérantiste, euh, avec des opinions variées selon les gens. Disons, il était très actif, beaucoup plus actif que la plupart des organisations structurées. Mais en même temps, du fait qu'il voulait gagner sa vie par l'espéranto, il était parfois assez mal vu parce que d'autres personnes considéraient que l'espéranto, ça devait être totalement gratuit, totalement désintéressé. Mais en tout cas, il était très actif. Il a été membre, je pense, de l'Institut français d'espéranto et a eu des relations avec toutes les organisations espérantistes de l'époque dans le milieu espérantiste, certains voyaient ça d'un mauvais œil de faire payer des cours d'espéranto. Cela dit, euh, bon, c'était vraiment son activité euh, professionnelle, son activité unique, il fallait bien qu'il vive, et euh, il n'a pas fait fortune, mais enfin, il arrivait, il arrivait à vivre de ses cours, de ses livres. Pierre Delaire avait écrit de nombreux livres, il avait un véritable travail d'écrivain. Il a entre autres euh, écrit et publié une traduction du Petit Prince de Saint-Exupéry. À l'heure actuelle, c'est pour cela qu'il est d'ailleurs le plus connu. Dans le monde espérantiste, lorsqu'on parle de Pierre Delaire, on dit « Ah bah oui, c'est celui qui a traduit le Petit Prince !» Et donc, le Petit Prince a connu de très nombreuses rééditions, trois au total, dont une en 2018. Dans les milieux euh, associatifs, on parle pas tant que ça de Pierre de Delair, puisque effectivement il était un peu en, marge de tout ce qui est associatif. Mais enfin, hein, euh, Le Petit Prince et euh, l'ouvrage qu'il a traduit, euh, moi ce qui me reste c'est que sa méthode, l'espéranto vivant, était une bonne méthode, donc ça c'était un bon enseignant, c'était quelqu'un qui se dévouait vraiment tout entier à la cause de l'espéranto, Hein, et qui a euh, vraiment consacré sa vie à ça. J'avais 16 ans quand je suis rentrée dans la famille Delair. Donc c'est là que j'ai connu Monsieur Pierre Delair pour la première fois. Et puis euh, bah, après, je suis restée bah, jusqu'à maintenant dans la famille. Hein. <laughs> il était souvent dans son bureau, premier étage, parce qu'évidemment, il travaillait beaucoup. Et bon, quand j'arrivais, effectivement, euh, bon, je montais euh, dire bonjour à Monsieur Delaire, mais c'était toujours... Euh, c'est vrai, j'étais pas très à l'aise, quoi. J'étais très jeune. On était à table, par exemple, avec, avec les, trois frères Delaire, et puis la, maman Delaire, et puis j'étais là. Et, il arrivait toujours en retard. <laughs> le, repas était toujours commencé. Et, et, on était tous branchés devant la télé. Hein C'était la télé. Bon. Et ça l'énervait beaucoup. Parce <laughs> il arrivait, je me rappelle toujours ça. Et il se mettait, il se mettait devant la télé, puis il mettait un instant fouet à déplier sa serviette <laughs> pour nous <laughs> empêcher de regarder la télé. Bon, ça, c'est. Mais c'est pas à raconter, ça. lui, euh, il avait un espoir, je me rappelle quand même. Il avait un espoir, c'est que euh, l'espéranto soit enseigné un jour ou l'autre dans les lycées. Et il y croyait, il y croyait parce que ça, ça a failli se faire. Mais euh, ça ne s'est pas fait, parce que c'est l'anglais qui, qui, a pris le dessus, comme langue internationale. Mais c'était quand même. j'avais trouvé ça bien à l'époque et je me disais, mais c'est vrai que tout le, monde, tout le monde posséderait une langue internationale et pourrait communiquer facilement. Euh, ça, ça rapproche les, gens quand même, hein, c'est plus facile. Et bon, ben, euh, donc ça s'est pas fait, il était un peu déçu, je, je comprends. Eh, l'espéranto à l'école, c'est toujours un, problème qui n'est pas résolu parce que euh, il, y, a une centaine d'années, l'éducation nationale était fermement opposée à l'espéranto à l'école et a même interdit l'enseignement de l'espéranto dans les écoles. Puis après, elle est revenue sur l'interdiction, mais sans, sans vraiment autoriser l'enseignement <laughs> de l'espéranto. Dernièrement, on a eu des contacts qui étaient plus prometteurs avec euh, le ministère de l'Éducation nationale. Et d'après ses contacts, bon, il semble que si on arrive à créer une demande euh, de l'espéranto dans les établissements scolaires, il ne serait pas contre le fait hein, qu'il y ait des cours. Mais c'est à nous de créer la demande et c'est à nous de trouver euh, les professeurs qui seraient capables d'y répondre. Pierre Delair est décédé en 1985. Et suite à sa mort, de nombreuses activités espérantistes de la région d'Orléans se sont arrêtées. Les Amiketsu Congresoi, les congrès de l'amitié, ont cessé. Il était président de la Hedero, l'association espérantiste d'Orléans, qui a cessé ses activités. De plus, son entreprise, le Centre national Espéranto Office, ne lui a pas survécu. L'héritage de Pierre de Delair, c'est un petit peu comme euh, l'héritage du Petit Prince ou l'héritage de Saint-Exupéry. On peut dire qu'ils disparaissent sans laisser de traces. Et pourtant, comme trace, il en reste d'une part Le Petit Prince, qui a été réédité depuis sa mort, donc la dernière fois c'était dans les années 2000 et quelques. Euh, il en reste aussi la rue de l'Espéranto à Fleury-les-Aubrais, donc euh, qu'il a inauguré en 1951, et on peut penser que c'était lui qui avait agi au niveau de la mairie pour promouvoir cette idée d'une rue de l'Espéranto. Et puis donc il en reste l'association Espéranto-Loiret, qui essaye de continuer son œuvre, c'est-à-dire de promouvoir la langue internationale espéranto. Pour moi, ça reste une figure importante du mouvement espérantiste. Ça reste une figure importante parce que, bon, d'une part, il a prouvé qu'on pouvait donner des cours d'espéranto à la radio. D'autre part, il a prouvé qu'on pouvait enseigner l'espéranto de manière professionnelle, ce qui n'était pas le cas des associations. Hein, donc, et puis, euh, bon, je pense qu'il a fait énormément connaître l'espéranto euh, parce que j'ai consulté un certain nombre de lettres de ses élèves et, euh, ou de gens qui ont entendu, qui lui ont écrit après avoir entendu ses interventions à la radio et euh, donc qui sont le plus souvent élogieuses grâce à ça, il a quand même réussi à faire connaître l'espéranto, il a donné une grande dimension à l'espéranto. Mmh. Je, l'ai découvert, c'est un peu triste, mais c'est après son décès. Parce que euh, j'étais absorbée après par euh, mon travail, euh, par mes enfants, etc. Donc, euh, comme j'étais n'étais pas espérantiste, hein, je n'ai pas, pas suivi les cours. Et c'est quand il est décédé, euh, je me suis retrouvée devant tous ses documents, ses livres, ses documents, etc. Et à partir de là, je me suis dit, mais c'est un patrimoine euh, qu'il ne faut pas laisser tomber. donc j'ai commencé à classer, à chercher, à bien, à faire des, des, albums voilà, sur lui, ce que j'ai et puis euh, à regarder euh, ce qu'il avait écrit, ses écrits quoi. Mais c'est vraiment euh, à partir de là que j'ai commencé à le connaître. Et c'est un jour à Fleury lors d'un forum des associations que dans ce forum des associations, il y avait les espérantistes. Et c'est là que je me suis dit tiens, il y a encore des espérantistes. J'avais des je, je pensais qu'il n'y en avait plus parce qu'on n'en parlait plus on n'en parlait pas. sur les, dans les médias, tout ça, on ne parlait pas d'espéranto. Hein. Et donc, euh, c'est là que je, euh, me dis, là, c'est perdu, hein, ça se perd, quoi. Mais ça peut renaître, avoir d'espoir. Nous sommes rue de l'Espéranto à Fleury-les-Aubrais. Cette rue est toute particulière car son nom, rue de l'Espéranto, a été donné le 17 décembre 1951 par Pierre Delair et l'association La Hedero. Ça s'est passé ici même. Cette rue peut être considérée comme l'héritage de Pierre Delair, au même titre que ses livres ou ses actions à la radio. La rue de l'Espéranto symbolise au final tout ce que Pierre Delair a pu faire pour faire entrer cette langue dans le patrimoine culturel pour tous.